हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने सवाल किया है कि टैली में इनको बाउचर नहीं समझ में आता है कि कौन से बाउचर में कौन सी एंट्री होती है तो चलिए एक बार समझते हैं ये कंपनी बनी हुई है अब देखिए इसमें बहुत सारे बाउचर होते हैं तो बाउचर में जाने के लिए आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको केवल और केवल वी बटन प्रेस करना है वी बटन प्रेस करते ही आप बाउचर में आ जाएंगे अब यहां पर हम डायरेक्टली आ गए हैं पेमेंट बाउचर में यहां पर देखिए पेमेंट लिखा हुआ है ठीक है तो आप जो भी परचेजिंग करते हैं परचेजिंग कब करते हैं देखिए परचेजिंग हम तब करेंगे जब हमें परचेज करने की जरूरत पड़ेगी और परचेज करते समय जब भी आएगा तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा ठीक है तो ये तो पेमेंट की बात थी सबसे पहले हम रिसिप्ट पे आते हैं रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए आपको F6 प्रेस करना होता है तो कीबोर्ड से फंक्शन बटन F6 प्रेस कर दीजिए देखिए रिसिप्ट वाउचर में आ गए अब यहां पर रिसीविंग से संबंधित कार्य होते हैं रिसीविंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी दुकान है आपकी शॉप है और आपने कुछ सेल किया तो आप पैसा रिसीव करोगे इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस बात को लेकर के हो जाते हैं कि हमें पेमेंट करना है तो पेमेंट वो परचेज करते हैं तो भी पेमेंट करते हैं और अगर सेल करते हैं तो भी पेमेंट करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये गलती हो जाएगी जब आप परचेज करेंगे तब आप पेमेंट करेंगे अदरवाइज जब आप सेल करेंगे तो रिसीव करेंगे पेमेंट तो रिसीव की जितनी एंट्री होगी चाहे जैसी भी रिसिप्ट हो आप उस रिसिप्ट बाउचर में ही करेंगे चाहे जो भी रिसीविंग हो वो सब रिसिप्ट बाउचर में एंट्री पास होती है ठीक है तो रिसिप्ट बाउचर में ये एंट्री पास होगी दूसरा बाउचर जो है पेमेंट बाउचर की बात कर लेते हैं फाइव प्रेस कर लेंगे फंक्शन बटन तो पेमेंट में आ जाएंगे तो जब हम परचेज करते हैं तो उसका हमें पेमेंट देना होता है तो पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट बाउचर का यूज करते हैं चाहे हम लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में उसका हमें पेमेंट करना होता है तो उस कंडीशन में भी हम पेमेंट बाउचर का यूज करते हैं ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं कंट्रा बाउचर की तो ये देखिए यहाँ पे कंट्रा बाउचर है देख सकते हैं कंट्रा बाउचर के लिए फोर प्रेस करते हैं और कंट्रा बाउचर में केवल अपने खाते से अपने ही खाते में पैसा भेजने के लिए इसको यूज किया जाता है आपका एक खाता पीएनबी में एक खाता एसबीआई में है तो एसबीआई से पीएनबी में पैसा भेजिए कैश भेजिए चेक भेजिए क्या करना है वही सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती हैं ध्यान रखिएगा ठीक है क्लियर है ना अच्छा इसके बाद बात करते हैं अगला परचेज वाउचर की बात करते हैं परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस किया जाता है और जो भी परचेजिंग होती है वो होती है परचेज वाउचर में यहां पर देखिए ऊपर दिया हुआ है सप्लायर इन्वॉइस नंबर तो जो भी सप्लायर का इन्वॉइस नंबर है वो डाल दीजिए फिर डेट आती है फिर यहां पर आते हैं तो यहां पर देखिए पार्टी अकाउंट नेम आता है तो यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है देखिए ध्यान रखिएगा कि डेटर पार्टी का लेजर आप यहां नहीं लगाएंगे यहां पर जब भी लगाएंगे तो किसका लेजर लगाएंगे क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं परचेस वाउचर के बाद सेल्स वाउचर की बात कर लेते हैं तो सेल्स वाउचर के लिए आपको एफेट प्रेस करना रहता है आप सेल्स वाउचर में जाने के लिए एफेट प्रेस करते हैं तो एफेट प्रेस करके और आ जाएंगे सेल्स वाउचर में तो जैसे ही सेल्स वाउचर में आएंगे तो आपको यहां पर देखिए आपको सेल करना है यहां पर जो सामान आप खरीद के लाते हैं होलसेलर से परचेजिंग करते हैं फिर आप सेल करते हैं तो जो सेल करेंगे वो सेलिंग जो है इसमें एंट्री पास होगी मतलब किसी ग्राहक को बेचते हैं सामान तो आप इसी वाउचर में एंट्री पास करते हैं ठीक है तो अब इसमें जो हम सेल करेंगे वो पैसा हम रिसीव करेंगे तो ध्यान रखिएगा जब भी सेल्स करेंगे तो उसकी रिसीविंग होगी यानी उसकी एंट्री रिसिप्ट जब हम पेमेंट प्राप्त करेंगे तो उसकी एंट्री रिसिप्ट बाउचर में पास होगी और जब हम परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री जब हम पेमेंट उनको देंगे तो पेमेंट बाउचर में होगी ठीक है सामान की तो लिस्ट इसी में बनेगी सेल्स बाउचर में ही बनेगी ठीक है लेकिन पेमेंट वगैरह की जो डिटेल है वो रिसिप्ट बाउचर में जाएगी इसी तरह से परचेज बाउचर में सामान की लिस्ट परचेज बाउचर में बनेगी ठीक है और जो पेमेंट का हिस्सा है वो पेमेंट वाउचर में पूरा होता है ठीक है क्लियर है ना ये F2 से डेट चेंज होता है F3 से कंपनी में जा सकते हैं कौन सी कंपनी है चूज वगैरह कर सकते हैं ये ठीक है इसके अलावा F7 प्रेस करते हैं किस लिए जर्नल बाउचर के लिए प्रेस करते हैं F7 प्रेस करेंगे तो आप जर्नल बाउचर में चले जाएंगे जर्नल बाउचर में वो एंट्रीज आती हैं जो किसी बाउचर में पास ही नहीं हो सकती हैं ठीक है अब किसी बाउचर में एंट्री पास ना हो सके ऐसा भी हो सकता है क्या हाँ हो सकता है क्योंकि हम बिजनेस के पर्पज से ही टैली को यूज करते हैं और हो सकता है कि आप पर्सनल यूज के लिए कोई चीजें खरीद रहे हो बेच रहे हो ठीक है तो इस कंडीशन में हम जर्नल बाउचर का भी यूज करते हैं इसके अलावा टीडीएस वगैरह के लिए भी हम जर्नल बाउचर का यूज करते हैं ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं अगला अदर बाउचर यहाँ पे दिया हुआ है तो अदर बाउचर पे आप जाते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे बाउचर्स और भी दिखाई पड़ते हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक बाउचर दिखाई पड़ रहा है आपको क्रेडिट नोट बाउचर ठीक है जब हम सेल करते हैं तो क्रेडिट नोट बाउचर का यूज करते हैं अल्ट के साथ एफ प्रेस करके हम क्रेडिट नोट बाउचर में जाते हैं ठीक है और जब रिटर्न आता है तो सेल्स रिटर्न जब आएगा तब हम क्रेडिट नोट बाउचर में एंट्री पास करेंगे सेल करेंगे और सेल करने के बाद मान लीजिए चीनी खरीद लिया तो मान लीजिए पचास किलो चीनी चीनी खरीदा उसमें पानी उनी पड़ा हुआ है तो वो ले आके ग्राहक वापिस कर जाएगा तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट बाउचर में पास करेंगे ठीक है हम पास करेंगे क्योंकि हमने बेचा था तो हम पास करेंगे डेबिट नोट बाउचर में क्या होगा डेबिट नोट बाउचर में अगर हम सामान परचेस करते हैं तब हम उसकी एंट्री जो है डेबिट नोट बाउचर में पास करते हैं ठीक है जनरल बाउचर बता दिया मैंने इसके बाद यहां पे देखिए फिजिकल स्टॉक के लिए ये control plus F six F seven है और स्टॉक जनरल के लिए यहां पे दिया हुआ है अल्ट प्लस एफ सेवन इसी तरह से पेरोल अगर आपको एक्टिवेट करना है पेरोल में क्या होता है सैलरी वगैरह का डिटेल बनाया जाता है तो कंट्रोल प्लस एफ फोर इसके लिए प्रेस किया जाता है यहां पे देखिए सो इनएक्टिव दिया हुआ है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो और भी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रिजेक्शन आउट दिया हुआ है फिर यहाँ पे देखेंगे रिजेक्शन इन दिया हुआ है तो सबके अलग अलग वर्क्स हैं आगे चल करके इसको और भी डिटेल में थोड़ा हम लोग समझेंगे अभी के लिए आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री पास होती है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग